haki. Haki sawa kwa nani? Na wale wasioitaka haki wataelimishwa na nani? Kafunga ngari, kiwa mpo, kiwa moto. Mheshimiwa Katibu Mkuu, muda umekwisha na una na safari ndefu ya kurudi Dar es Salaam. Kwa hiyo sisi tupitepite tu kidogo, ni kwite wananchi haki. Mheshimiwa Katibu Mkuu, uwanja huu umekithiri sana kuizungumzia ACT Wazalendo. Hii inaonyesha kwamba ACT Wazalendo kwa sasa ndio adui namba moja wa chama cha wananchi kafu Ndugu zangu, nataka kuwaambia na mkirudi nyumbani mkawaambie watu wanachama wa chama cha kafu wanaotaka kwenda ACT Wazalendo, wapelekeni salamu zifuatazo. Mie kwa majina naitwa Kasimu Hamisi Chogamawani, miaka ishirini na nane nilikuwa ndani ya chama cha wananchi kafu na nimepitia nafasi mbalimbali, lakini nafasi zangu za mwisho kubwa ni katibu wa wilaya ya Kinondoni kwa miaka kumi mfululizo, lakini nafasi yangu ya mwisho kubwa kitaifa ni mkuu wa protoko Tanzania bara CUF. Ukiwa afisa protoko Tanzania bara, maana yake unaongoza itifaki ya taifa. Hawa wakubwa wote hao, mpaka makamu wa kwanza wa rais akija na dege lake huko huu, akishuka yapoti mtu wa kwanza kufika airport mie, anafunguliwa na usalama wa taifa, wananikabidhi kiongozi wangu, nampeleka kwenye protocol za chama. Kama na ziara za mikoani, tunakula mkanda dege la serikali, tunazunguka nchi nzima, tunarudi Dar es Salaam na waachia watu wao, wanakwenda zao Zanzibar. Ndio mie nimefanya hivyo kwa Maalim Seif Sharifu Hamadi. Mwenyezi Mungu kamchukua kaja huyu Othman. Nilipokwenda ACT Wazalendo mwaka 2019 nikapewa tena cheo hichi kuwa mkuu wa protocol Tanzania Bara ACT Wazalendo. Shahidi katibu mkuu huyo anajua, si waongopei. Othman akitoka Zanzibar akija airport, kwanza anatakiwa nifikemie airport kutengeneza mazingira atafikia wapi, atashuka, atakaa hapa, atakunywa nini. Tukitoka pale, usalama wa taifa wananikabidhi mtu wangu na kwenda naye kwenye protokol za chama. Mikoani tunakula dege letu, tunazunguka nchi nzima. Nataka niwaambie haya ili yao kafu kiherehere kwenda ACT waelewe ACT ni chama cha aina gani. Yote hayo mimi nimeacha ndugu zanguni. Nimeacha kwa sababu gani? Hichi chama sijui dua gani lilifanywa. Raha zote hizo za miaka mitatu, mie nikirudi nyumbani naweweseka, usiku naweweseka tu, mara nyingine nahitaji kafu. Mke wangu ananiambia we vipi? Nikamwambia kwani mbona ukilala usiku unataja kafu kafu kafu leni? Kuna maneno unaongea ya kafu. Wewe unakufa, rudi kwenye chama chako. Jamani, kukiama chama cha kafu ni kazi kubwa. Wote walioko ACT Wazalendo waliotoka kafu, wallahi na hapa watarudi wote ndani ya chama cha wananchi kafu. Nawaambia mie sasa wewe utapata cheo gani kule? Sana sana utakuwa katibu, katibu sijui wa tawi sijui mjumbe wa nyumba kumi huku chini. Sie tumekula raha leo, tuko hapa chini ya mwembe na chama chetu cha kafu tuna demadema, na inshallah kwa ziara tulioanza na katibu mkuu, tumeanza ziara tarehe kumi na mbili ya mwezi huu, tumekwenda huku mpaka na Mtumbo hali ya kisiasa ndugu zangu, ndani ya chama cha wananchi kafu watu wanarudi kama nzige. Sikutanini, fanyeni utafiti. Au huyu afisa habari wetu anayewachukua hiyo, ujue TV hiyo TV online, sorry, kamera kamera la mtaani la harusi, mkafikiri ndio hili. Hiyo ni TV online yaani ukibofya hapo pap, pap, ukiandika tu TV nini hapo la kuja dude lako unaangalia kwenye simu live, uko chini ya mwembe unajitazama. Hiyo hapo, hii TV jamani, online, sio TV hizi za dadia, TV sijui Azam TV. ah, hii ni online. Kama una simu ya kiganjani, bofya hapo tayari utajiona umekaa chini ya mwembe hapa na katibu mkuu hapa, na mimi unaniona hapa sasa hivi na utubia live hii TV, huyu akifungua kikuonyesheni ziara ya katibu mkuu, mwangalie mikoa ya kusini, wilaya za kusini tulizopita, kuanzia Kibiti, Lindi mjini, Lindi vijijini, Masasi, Tunduru mpaka na Mtumbo, mkaangalie watu wanachama wa chama cha wananchi kafu wale waliotoka, mtaona wanavyorudi makundi kwa makundi. Kwa hiyo si chama cha mchezo hawataweza kupambana na chama hichi CCM, ACT wala kitu kingine chochote, watakiacha kama kilivyo na kitaendelea. Mwenyekiti kasema hapa, kafu ni taasisi, ndugu zanguni, na mimi nimekubali kafu ni taasisi. Jamani, sukosuko lile, mpasuko ule, kama kungekuwa chama cha, cha mfukoni kama cha wenzetu hawa saizi hakuna kitu, nakwambieni mimi. Lakini chama hili ndio kwanza kama limefungua sijui la spidi, utaliona liko hivi tu kacha kacha kacha kacha kacha, kafu linaondoka. Ndugu zangu, tujiunge na chama cha wananchi kafu, tuondoe uoga, tuondoe uoga. Mheshimiwa Katibu Mkuu, hii mikutano mwanzo mwanzo hali hii, wala usiishangae miaka saba mingi jamani. Watu wamesahau kuja kwenye mikutano haza, na wengine hapa wanachungulia chungulia kule, walivyoona polisi wanajua kule tayari kimenuka kule, na wengine hapa vyao viko karibu. Mheshimiwa Katibu Mkuu hapa kwamba wakati wote mbio, hakuna jambo hilo tena, ndugu zanguni. Kwa hiyo mkutano wetu ni ya amani, ni salama na inalindwa na kote huko tumepata ushirikiano wa kutosha kutoka jeshi la polisi, kuanzia marasp marapc maocd wote wametupa ushirikiano. Tukimaliza mikutano wanatusindikiza kabisa kabisa kabisa, na wote wanafurahi, na wengine wanatujia wanasema, jamani, eh, tulikuwa mambo haya tunayataka haya mambo matamu, na sie mnatusemea jamani, si hatuna uwezo wa kusema, hebu tusemeni na sie mishahara, posho na nini na nini eh, katibu mkuu atakuja hapa, mtamsikia atasemea, na wao wanahitaji. Ndugu zangu, kama tunavyohitaji sisi, tunachotofautiana wenzetu wamepewa mamlaka ya kiserikali makubwa ya dola, hawawezi kusimama kama tunavyosimama mimi na wewe kuelezea yale matatizo yanayowakabili. Wanatutegemea sisi. Mheshimiwa Katibu Mkuu.